Właśnie widzę, jak się uczysz. Ale to tylko... Mamo, bo znalazłem taki fajny zestaw. Mógłbym go sobie kupić? A nie masz już ich przypadkiem za dużo? Nie kupuj, bo za drogie. Nie kupuj, bo nie masz miejsca w pokoju. Nie kupuj, bo możesz od kogoś pożyczyć. Nie kupuj, bo i tak nie będziesz się bawił. Posprzątałby się tu w końcu. No mówiłam, żebyś posprzątał. No to posprzątałem. To pochowaj to Lego. Jak chcesz sobie popatrzeć na puste meble, to idź sobie na wycieczkę do Ikei. Skończ już grać. Idź pobaw się lepiej Lego. Hmm, jak budowałem ostatnio moca, to skończyły mi się już wszystkie klocki. A to mogę sobie kupić jakiś y, zestaw? Nie, nie możesz. No ale skończyły mi się klocki, no to... No to zniszcz i zbuduj od nowa. Zresztą, dobra, graj sobie. A ty dalej przed komputerem? Ale no... Mamo, kupisz mi Lego? Kup sobie za swoje kieszonkowe ta jeszcze jakbym je dostawał. Mamo, ja to bym chciał ten zestaw. Tak? Najpierw to popatrz na cenę. Ale tato! Nie dyskutuj, w takim razie oddaję wszystkie twoje Lego twojemu koledze. Serio? Co robisz? No, uczę się. A teraz co robisz? No dalej się uczę. Oj, rozwaliłem ci ten nowy zestaw. Zbuduj sobie od nowa. Rozwaliłaś go na szczątki. Najpierw to ja będę musiał znaleźć instrukcję, żeby go odbudować. A gdzie ten nowy zestaw, który ci wczoraj kupiliśmy? Już pewnie zgubiłeś. Nie kupimy ci już więcej Lego. No przecież ty go wczoraj rozwaliłaś, więc teraz się nie drzyj na mnie. Nie pyskuj. A, wreszcie w spokoju mogę pobawić się Lego. A więc tak dostałeś te dwie jedynki. Ale ja, ja... Dostajesz zakaz nagrywania na YouTube, dopóki ich nie poprawisz.